a halin yanzu fa kowa ya gyara zama domin dala Amerika ta kusa da zubo kasa warwas idan dai abubuwa suka ci gaba da tafiya idan suke tafiya a halin yanzu a cikin sati biyun da suka gabata kawai dala ta karɓi notion da ba taɓa karɓa ba a cikin shekaru da dama da suka shuɗe na farko wasu saudi arabia za ta ajiye dala a gefe ta koma amfani da yuan na china domin siye da sayarwa na harkar manta ba ma wannan ba ana ta wuta a makera sai ga ta a masaka kasar faransa dai france dai kawar america yar kungiyar nato ita ma ta kulla kasuwanci da kasar china kuma sun ce da ku yuan za su yi amfani da harkar siyar da siyarwar gas ɗinsu a na ku idan kun kula saudi arabia ta kulla alaƙar kasuwancin gina refinery kuma kuɗin da dala aka lissafa shi kun gani amma kuma sun ce ba dala za su biya ba da kuɗin yuan ɗin china za a biya ka yanke muku dogon labari koma gajere kungiyar nan ta BRICS wani a da Rasha China kasashen Larabawa nan Dubai Saudi suna nan sun dora ɗamara domin su ga sun rage karfin kasar Amerika a kasar su a halin yanzu kuma kowa ya zuba ido ya ga wani irin mataki kasar Amerika za ta ɗauka. domin idan ka duba tarihi duk wata kasar ta kokarin ta ga ta ture dala ko ta ture kasar Amerika da kasar ta to fa sai Amerika ta ɗauki mataki a kanta. misali Saddam Hussein na kasar Iraq shi ma ya kokarin ya ga ya daina amfani dala ya koma amfani da euro amma an san abin da ya biyo baya haka zalika gaddafi na kasar libya wanda shi ma ya so ya gudu daga dala ya koma gold back cup currency whatever shi ma dai kowa ya san abin da ya faru da shi amma fa a wannan karin kasashen sun taru sun yawa to shine kowa ya zuba ido ya ga wani irin mataki kasar america za ta dauka domin kowa da ya sani kasar america ba so tana ji tana gani power tana ziba idan duniya ba kuma girman ƙasar Amerika ba zai bar ta nemi sulhu da waɗannan ƙasashen ba domin da a su so sulhu tun ta bari an yi sulhu tsakanin Rasha da Ukraine shin me ra'ayinku me kuke ganin kasar Amerika tana shiryawa a halin yanzu Allah ya samu dace wai me ke faruwa a Najeriya ne a halin yanzu a cikin satinan da muke ciki DSS sun yi posting wajen guda uku a inda suke cewa akwai wasu mutane da ke shirin kawo tashin hankali rashin zaman lafiya a Najeriya kai aje suke posting da cewa sun tabbatar da cewa akwai wasu mutane da ke shirin su naɗa gwamnatin wucin gadi a Najeriya sai ƙara da cewa babban burin waɗannan mutanen shine su haɗu wata babbar zanga-zanga inda aka zanga-zanga za a yi tashi hankali daga baya a saka Najeriya ta koma state of emergency ko kuma dai su shiga su fita su samo wani abu da zai saka a hana rantsar da zababban shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ba wai shi kaɗai ba burin su ma a hana rantsar da kowa kun ga idan har suka hana a rantsuwa kuma kusan burin su ma za a ce ya cika tashi hankali zai fara kuma kun san DSS ba sa kwansa sai da zakara kuma idan ba ku manta ba kwana uku da ya wuce aka yi zanga-zanga da kusan zan ce ba a taɓa yin makamancin ta ba a Najeriya domin kuwa APC supporters wato magoya bayan Babola Ahmad Tinubu suka suna zanga-zanga wasu da suka ci zaɓe babban burin zanga-zanga ta shine suna kiran abokan mai Babola Ahmad Tinubu da su fito su ce Babola Ahmad Tinubu na sa congratulations kuma a cikin zanga-zanga ta su mai magana da yawun zanga-zanga ta su ya karɓi speaker yake cewa duk wanda yake so a zaman lafiya a Najeriya ya fito ya ce Babola Ahmad Tinubu murna kun gane abin da nake so ku gane ma'ana abin da DSS suke faɗa ya tabbata kun ga tun kafin DSS su posting din nan su su riga ina ga labarin ya iske musu shine suka fito suke buƙatar da a fito a taya su murna kun ga idan har dan takarar ya fito yayi mu baya a yayi congratulations mabiya bayan sa ba su cigaba da zanga zanga ba yanke muku dogon labari ya koma gajere EFC ta buƙaci DSS da ta kira mataimakin Peter Obi Yusuf Babaratti da ya fito ya ƙarin bayani akan abin da ya faɗa a ƙarshe dai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya ci da kawo mana kwanciyar hankali zaman lafiya da wadata a ƙasar Najeriya Allah ya sa mu dace رسول الله رسول الله فرحان بالمولود لبيك يا سيدي نحن من أحبابك رسول الله نحن من أحبابك رسول الله فرحان بالمولود لبيك safar shaƙiƙaina na bar wata da ‘ya'yana na tashi na bar makwancina na da kan takarduna na wanzu cikin rubutuna soyayya karatu ya hada da cikar buwayar nan da ta danna dukan halittu kadarin ruhin da zai motsi yayin tashin matattu safar saukar salatin sai ta kula da 想玩万戏。